ま攻め続けろ俺が祭りの神に任せろに散りな派手を司る神祭りの神だ 勝負ありそこまで